Animation Deck. Ох, сколько было судебных а, исков по поводу Mortal Kombat и Леонида Якубовича. Стой, не уходи! Мне остается только сказать вам вот что. а Капитал Шоу «Поле чудес» от независимой телекомпании Подобно уже что-то было у... А, вот они поудаляли, короче. А, нет, это он типа вставил, да, да, компания Вид. Ой, разбирал. Издатели компания Вид. Это уже другая вещь. Заблокировала. Это ж перезалив, да? Ой, здесь Барака, Соня. О, Джейсон! Какие люди! Родители юродивых! Шишки тебе уже не нужны. Вторая тройка. Блин, как же они смотрят, чтобы развенчать мир о слабом женском. Но я думаю, в России что не стали. Ой, ой. Ой, как сирена, да, какая? Вы что, у вас фантазия росла? Что пристали с этой фантазией? Сектор, приз а в студию! Причем хорошо держится. Сектор несет приз. На двоих тур в Санкт-Петербург. Люди нас рады. Рейд Кадырова. Загромный жизнь сейчас будет. Иди сюда. Окей. Немецкий моющий пылесос Томакс Компакт 20. Почему этого нет в оригинальном МК? Ты классная пародия. Буквально. А, Откройте! А, Раз, ну, два, три, четыре, слово. Все слова сразу. Да что ж тут угадывать-то? Пытались? Какой же трэш? Смотри, знакомая ситуация. Ну, конечно! Конечно, фаталити, что же еще? Будто захотелось косточку. Мама дорогая, я уже был хозяин такого коня. Шалган? На автора этого ролика Ух ты, финал! Да ладно. Да ладно. Подарки. Студио. Шалган, у тебя нет шансов. Что вы говорите? Ну так продолжим веселиться. Я вам предлагаю сыграть супер игру. Знаете, как обвеселить? Отнаходимся. Что? Ну, Пошел колодец. Внимание, победитель! Победитель! Победитель! Победитель! Господи, как это такое? Якубовичий вен. Зачем оставил я, если ты просто оставил Кубович? Да вот что. Вау. Это важно. Независимое телекомпания Европа. А типа он заранее что ли сделал? Что же можно сделать? На случай, если его заблокируют. Кстати, видео недоступно, так как пользователь лидер ну подал на него жалобу. <laughs> Похоронная музыка. Вы поняли аналогию? Я этого не помню, кстати. Гробоозка такая. Вы привезли подарок? Это замечательно. Ну, подарите нам подарок. Огнетушитель? А, и что, собственно, все? Причем тут огнетушитель ушел вот так вот просто. Я бы поиграл в такую игру, кстати. Animation Deck. Анархизм здесь. Подписаться. Это важно. Давайте подпишем. Смотрите, что написано. Так что, ребята, не задумайтесь, жмите кнопочку внизу. Ну что, друзья, всем